Olen Jukka Kopra, kansanedustaja. Olen työssäni eduskunnassa pitänyt aktiivisesti kaakkoa esillä ja vienyt useita tärkeitä asioita maaliin asti. Paljon on vielä tekemättä. Olen valmis jatkamaan työtä eduskunnassa turvallisen Suomen tulevaisuuden puolesta. Keinot ovat olemassa, nyt ne pitää ottaa käyttöön. Tulevaisuudessa on työtä.